mutluluk verendir Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir Şu dünyadaki en bilgin kişi kendi Dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir.